اهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من استديو تي دي اي المشروع يلي آه، بدنا نحكي عنه اليوم مع السيد رجب آه، هو مشروع اسمه اليسيوم ارت هذا المشروع في شيشلي آه، صاير هو عباره عن اوتيل فيه شقق هيدا الاوتيل مشان تؤجر ف عوائد استثماريه يعني جيده جدا للاشخاص يلي بدهم يجوا على اسطنبول فترات قصيره بالسنه يحسنوا يلاقوا مكان للسكن بنفس الوقت عم بجيب عائد استثماري بنفس الوقت ممكن يستفيدوا من موضوع الجنسيه او غير مقارب اخرى فبهذا الفيديو ان شاء الله رح نبلش بعد المقدمه مع رجب بيه Merhaba Recep Bey, teşekkür ederim e, bize ziyaret gelmek için. E, sizin proje, e, zaten biz orada böyle çok bir projeler yok yani, zaten yok. Yani biz böyle bir şey görmedik. otel gibi hazır teslim, hemen gelir var ve e, Taksim merkezde. Önceden en başla inşaat şirketi hakkında, Efton İnşaat. bizim takipçilere ne anlatabiliriz? Ee, yani şu geldiğimiz nokta tabii çok güzel bir nokta ama bu noktayı hani başlangıçta planladık ve bu şekilde geldik değil. Bunun öncesinde o bölgede 8 e, tane daha proje ürettik. Hı. Bu 8 projedeki e, hem müşteri kitlesini gördük hem Doğru. E, satış metrekarelerini gördük ve bu bölgede artık ki otelciliğin ve Türkiye'deki özellikle İstanbul'daki turizmin, yabancıların da ee, Türkiye'de ve İstanbul'da bir gayrimenkul edinme arzuları ki İstanbul'da bir gayrimenkul olmak insan için bence bir ayrıcalıktır. Hı. Bu 8 projede daha önce yaptığımız 8 projedeki deneyimlerimizi en son El Yüzü Mart projesinde Service Apartments tarzında işte e, en kaliteli malzemelerden, şehrin merkezindeki en önemli noktalardan bir tanesindeki İstanbul'un kalbi Taksim'de. Ee, hem satın alabilsinler İstanbul'a geldikleri zaman konaklayabilsinler. Geri kalan kısımlarda da bundan gelir elde edebilsinler arzusuyla servis apartments tarzında yaptık. Konutları hemen teslim edebiliyor ve ertesi gün e, kiraları başlayabiliyor. Maşallah evet. E, ben zaten orada böyle geziyorum. Biz orada bir e, şey baktık etrafında. Çok Elysium şeyleri var yani. Elysium Studio, Elysium Suite böyle bir şeyler e, evet. gördüm. Yani neden şişlendiriyorlar bilmiyorum. Elysium orada <laughs> olması lazım. Elysium ee, biz Bomonti'ye ilk projeyi başladığımızda... Elysium ne demek bu arada? Elysium e, mitolojide e, den gelen bir isim. Cennetteki e, yaşanılası bahçe anlamına geliyor. Cennetin içerisinde yaşanılası bir bahçe anlamına bu, geliyor. Bu Türk kelime. Bu mitolojiden e, bir isim. yani İstanbul'u bir cennet olarak görürsek bizim yaptığımız konutlar, bizim yaptığımız ee, şeyler, projeler içinde sunduğu imkanlar işte bizim el konseptinde mutlaka işte havuzu, fitness'ı, saunası, buhar odası, işte e, spor salonları gibi şeyler standarttır. Bu bir artı değildir bizim için. Bu zaten eğer cennette yani İstanbul'da yaşanılsa bir bahçe yapıyorsak bu zaten içerisinde insanlara sunmak ol, sunmak zorunda olduğu bir hizmet olarak görüyoruz. Evet, evet, Bütün el, yani el üzüm gördüğünüz her yerde mutlaka bu saydıklarım işte kapalı otopark olsun, sosyal tesis olsun, havuzu olsun hepsinde mutlak olarak vardır. Olmayan yoktur. Doğru. Yani cennet havuzu yok yok. Tabii canım cennet var havuz olmaz olur mu? <laughs> havuz olacak. Ee, şirketi hakkında. E, bir hurileri vermiyoruz başka. <laughs> Keşke. <laughs> tamam. E, inşaat şirketi hakkında ne e, sorabiliriz? İnşaat e, şirketi tabii sadece biz ön lokomotif e, sektörümüz inşaat olduğu için Ofton İnşaat olarak tanıyoruz ama tabii biz aynı zamanda otelcilik bölümümüz de var. E, İstanbul'da 3 e, tane otelimiz var. Kendi işletmemiz işletmesini Hı. Hmm. yaptık. Hangi otelleri e, yani? E, Hilton Doubletree Kasımpaşa'daki. Aha. E, hem mülkü de bizim, e, işletmesini de biz yapıyoruz. The Elysium Style diye bir otelimiz var 56 evet, odalı onu, onu Taksim'de. Bir de The Elysium diye. Dielyzyum zaten bizim markamız. E, otel olarak orası da var. O da Taksim'in hemen göbeğinde zaten. Taksim Meydan'da hı. Hmm. otelimiz. E, hem otelcilikten olan birikimimizi bu dönemde hem de inşaatla alakalı birikimimizi aslında birleştirdiğimiz noktadır Elyzyum Art. Çünkü o otel grubu zaten oradaki odel, odaları da işletiyor. Hı. Hmm. Güzel. Zaten dediğin gibi yani biz e, yani böyle bir e, tecrübesi yoksa başarılı bir proje çıkmaz yani Tabii bence. Canım. Yani tamam odaları yani daireleri kiralayacaksın, edeceksin, onları işleteceksin. Bu zor Doğru. bir zanaat. Ben böyle zaten bir proje konsept silivreyi gördüm. E dedim orada olmaz yani böyle bir şey yapıyorsunuz. Yani is, şimdi e, ama merkeze mantıklı. Is, çok İstanbul mantıklı. İstanbul dediğiniz zaman dünyada birçok kişinin aklına direkt Taksim geliyor. Yani evet. bizden daha yakın Taksim'de bu tarz projeleri üretebilen firma yok. Biz bunu bir kez yapmadık e, o bölgede yaptığımız 8. proje bu. Hani bir tane şans eseri bir yer bulursunuz yaparsınız ama bu bölgede arazi üretmek de zor. Hmm. Yani bu kadar ulaşım rahatlığı, bu kadar sosyal yaşantıya yakınlığı, yani Taksim'in göbeğinde olma ayrıcalığı, Doğru. ulaşım imkanları, Doğru. E, bunların her birinin olduğu bir bölgede proje yapmak çok zor ve şehrin içerisinde yapıyorsunuz bir de bunu gidip e, çok uzaklarda yapmıyorsunuz yani. Doğru. Siz orada e, kira garanti falan ver, veriyorsunuz. Evet evet. E, bizden daire alan e, daire sahiplerinin Uç. dairelerini biz direkt yani kiralıyoruz. Bir yıl galiba. Bir yıl. Daire sahibiyle anlaşabildiğim bir sürece biz bunu devam ettirme taraftarıyız. Aa, ne güzel. Güzel bir şey. Ee, böyle bir konsept projesi var mı ee, sonraki mesela böyle bir plan? Yani şu an için e, hemen o bölgede tekrardan arazilerimiz var. İşte Nişantaşı'nda ve Levent'te e, birkaç arazimiz var. Onlara projeleri şu anda geliştiriyoruz ama e, biraz daha elimizdeki stokların falan bitmesi lazım. Anladım. Recep Bey çok teşekkür ederim Ben bu teşekkür bilgiler ederim. için ve bizim takipçilere size çok teşekkür ediyoruz. Ben Ee, de sağ teşekkür olun. ederim. hepsine. شكرا سعودة نحن كثير متشكر رجب بيه على المعلومات اللي اعطانا اياها بخصوص المشروع آه، اليزيوم ارت في ششلي في المركز فهن المشروع بيقدموا ضمان آه، ايجار لمده آه، سنه وقال انه هو ممكن يكون في اتفاق يسووا اكثر من هيك بشكل عام يعني شركتنا تي دي اي بتقدم الضمان بنفس المشروع لمده خمس سنوات او 10 سنوات او 20 سنه للاشخاص يلي بدها تستثمر او حابه بهذا النوع من الاستثمار طبعا مو بس على هذا المشروع على كثير من المشاريع يلي آه، متفقين معك تي دي اي فاذا في عندكم اي استفسارات ممكن تسالونا بالارقام موجوده اسفل الفيديو او تشوف اسعار المشروع نفسه عن طريق الويب سايت بالرابط كمان اسفل الفيديو ومثل ما بوصيكم لا تثقوا باي احد ما بيعطوكم آه، ثلاث معلومات اسم المشروع فيديو عن المشروع ولوكيشن المشروع وانتبهوا كثير كثير من المقلدين والسلام عليكم ورحمه الله